Кой си? Ами, как кой да съм? Аз съм хижаре. Археолог съм. Издирването на двамата затворници продължава да не дава... Абе, аз тия да ми... А вие, момчета, с какво се занимавате? Строите Монтир... Да, ама и каквото дойде. Слушай, ако искаш да стигнеш до хижаре, да. трябва да станете рано сутринта по изгрев. А сега не можем ли? Не може. Колко горе-долу взима вашата актриса, така да, да ни обслужи нас двамата едновременно? Щастници. Какво каза? А знаеш ли аз какво съм завършил? Не. Не? Не. Аз съм завършил шамарената фабрика. Стой си на газа. Искам спокойствие. Кой? Му се париш, ли? Вие чухте ли за те, тези двамата? Какви? Избягахте затворници. Ти това ли работиш? Да се месиш в чужди работи? Що? Защото ми е интересно така. Това ли работиш наистина? Внимавай. Достали го! Та гадност! Мисля си, че хижата трябва да има само един хижар.